Thank you. Дело не в наградах, дело воли чистой Этот путь огонь внутри, он поэтому причистый Бояться крови невозможно, пусть потоком льется Рано утром на пробежке слепит розовое солнце Удар ломает стены и роняет спины жестко Реакция дает возможность видеть в сфере плоской Захват стальной, обратный путь закрыт навечно Там удушье давит тонной, там жестокий темный вечер Погнуть такого невозможно, а сломать и пачек Боли не раскатаны и боль здесь ничего не значит На воды полминуты, горло просто промочив Лицо напротив, это время может сечки подлететь лечить Быстрее пули, хватка как в зубах питбуля Пламя разжигает пожар, его ветра не задули Холодный взгляд, наполненный его дворами Добро должно быть с кулаками Ценностью у всех возлет у нас все абсолютно ясно К родине любовь горит огнем за годы не погасла Людское не отнять, а правильным живем роднее Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем Нырок под правую и печень словно на подносе Полукруг лицо и аккуратно массу переносим С ноги на ногу рывок, следи за нервами плотно Это искусство, как скульптуры и полотна Залом на руку, прогиб, все дисциплины разные И в этом образе жизни мы как веревкой связаны Для тех, кто смелый в боях, а не за барной барной стойкой Жизнь ярче, честь наследия на помойке Спорт не нужен для того, чтобы отрывать всем бошки Нужно просто быть в порядке, а не в подворотнях ложкой Культура разума, равновесие бесценно Хоть молотком долби по моим железным нервам Сильнее воли в полсотни каменным ударом Быстрее звука, выше своего предела Железный сплав заменяет это тело Подгоны змея черного не нужны даром Сильнее воли в полсотни каменным ударом Быстрее звука, выше своего предела Железный сплав Заменяет это тело подгоны змея черного Не нужны даром Взрыв пошел 10 секунд от минуты Постоянно босиком и как-то не привык а обутым Ноет правая кисть, колено и предплечье Замотать получше бинтом, а потом потечу вечер Для кого-то пьянка, а кому бассейн теплый нужен И не надо моросить, что от нагрузок будет хуже Все постепенно, система тренировок мочит Наша зависимость, тренировки днем и ночью Бой с тенью, в руки грузики на 2 минуты Кидай двадцатку гриф, повторений 30 будет Крутить, блин, кувалда на 15 с баллоном Работа в паре по весу с местным чемпионом Если есть осознанность, то поделись идеей с каждым И лучше быть железным человеком, чем бумажным Помощь младшим, уважение старшим На пути всегда людского, от души чужим и нашим Вроде как дыхания нет, но знаю, сейчас придет второе Это вам не вены дрявить или уходить за пояс Зал спортивный, дом второй, любовь навечно Истина всегда проста для каждого, давно замечено Быстрее, выше, сильнее и добавить можно Воспитание умнее, проще вещи Это несложно, осторожно Грань такая тонкая очень Наша зависимость, тренировки днем и ночью Сильнее воли полсотни каменным ударом Быстрее звука, выше своего предела Железный сплав заменяет это тело Подгоны змея черного, не нужны даром Сильнее воли полсотни каменным ударом Быстрее звука, выше своего предела Железный сплав заменяет это тело Подгоны змея черного, не нужны даром Thank